अस मे ओरन बचन अचन त्रेन तो बेचुम पानस ये बेमार तो पाए हस्पताल पे डाक्टर दाई तुम करू सा टेस्ट पे टेस्ट तो अद नाव आज तक कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट वहां नहीं गया न ही डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर और तहसील बिरवा के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने इनकी तरफ कोई तवज्जो दी सिर्फ एक एनजीओ जो कि बाहर से आए ने उनको वैक्सीन किया हम लोगों ने ऑलमोस्ट हरिपंथन में कोशिश हमारी यही थी कि हर शख्स इम्यूनाइज हो जाए ताकि वायरस आगे ना फैले और वो लोग इससे प्रोटेक्ट हो सके हेल्थ डिपार्टमेंट का कितना सपोर्ट था आपके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट का सपोर्ट जब ओबियसली डॉक्टर रियाना ने मेरे को एपिमोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था सपोर्ट तो उनकी रही लेकिन वो रही सिर्फ आरिपंथन एरिया तक के लिए हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर रेहाना ने किसी चीज़ में वो किया डॉक्टर रेहाना आज भी बहुत कॉपरेट करती हैं और उनका मोटिव यही है कि ये वायरस ना फैले और हम लोग प्रॉपर वैक्सीनेशन अपना करते रहें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर विलेज के अंदर जो हमारा शेड्यूल है लेकिन कुछ लोग होते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर वो लोग चाहते हैं अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं कंसल्टेशन से पता चला कि 80 लोग यहाँ इफेक्टेड हैं लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेस्ट ही नहीं किया जिनके बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है कि उन, उनको हेपेटाइटिस है या पॉजिटिव है नेगेटिव तो। बहुत से ऐसे लोग मेरे ख्याल से अगर इस मोहल्ले में ज़्यादा हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स हैं लेकिन उसमें एक वजह ये भी है इस मोहल्ले ने पूरा पूरे लोगों ने हेपेटाइटिस का जो टेस्ट है वो किया लेकिन जो दूसरे दो मोहल मोहल्ले हमारे हैं बल्कि तीन उनने उस तरह से टेस्ट नहीं किया नाजरन से भी इल्तिजा है कि वो दिए गए नंबर पर फ़ोन कर दें ताकि बाकी आवाम इस मर्ज से बच सके आपके फ़ोन करने से सोए हुए अहलकार जाग जाएंगे और इस मसले का हल निकल आएगा